Всім привіт! Ви на каналі Спектакл Трус і сьогодні ми будемо ховатися від інших людей. Все. Погнали. Погнали. Porna, porna, porna, porna. Opa. Ué. Volta, Porna, porna, porna, porna. porno. Porno, porno, porno, porno. Я знаю место. Домой. де можна сховатись. Так, погнали туди. О, о, тут монета. Давайте, давайте, пішли, пішли. так, так. Тут треба сховатися. Так, так, так, все, треба йти. Ось сюди. Ось сюди. Не уже схопили одного. Так, будемо зараз тут переховуватися, поки він не піде. Ой. Це сюди. Так, так, так. Поки що тільки одного. Може, пішли до того. Його ну, там я кредитів.

Так. Знов нечесно. Хтось тепер буде шукати всіх. Хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто ж. О, і я буду всіх шукати. Я буду всіх шукати. Ура, ура, ура. Так я буду تركب الطفل فقط يسرس لد Не может пофарахнутися. Так. Все, нам треба швидше вимрізати з нього. І ще 20 секунд у них є, щоб сховатися. 19, 18, 17, 16, 15, 14, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, дев'ять, вісім, семь, шесть, п'ять, четыре, три, два, один. и я понял. Так. перший є. Так, так, так, так, так. Хто тут не сховався, я іду шукати. Я знаю, де ви були. Ви думаєте, що я майстер голод. Іду вас. Це ви дуже сильно помиляєтесь. Так, так, так. Хто ж у нас тут такий? Так. всього від мене не сховати. Я знаю, де ви. Зараз ми тебе дістанемо. Зараз ми тебе звідти викуримо. Это ну, там. Так, не ну, 55 секунд. Ну, зато я багато зловив. Так, так, так. Хто ж там не сховався? Так ви наче ви сховали від мене. Не краще від цього. Краще від как они играют. Все, я игра даже была. Зловуев 5 за 13. Так, так, так, так, так, так. И всем до побачення.